This is the saltiest deep water body on the planet. Dead Sea has been shrinking a meter in depth every year and sinkholes started to develop. We're in the desert. Water is power. Water is life. I believe if the Dead Sea dries up, the world will dry up. ممكن يا هلا يا هلا يا, يا هلا, هلا يا هلا אנחנו רוצים לשחות עם פלסטינים, עם ירדנים, בלי מעברי גבול, זה כל העניין. נסחה שיש בו עניין שבסופו תהיה עשייה. אף אחד לא חצה את הים הזה לפנינו. זה מסוכן. גלייה של חצי כוס מים מהים הזה יכולה להרוג. Our message is here is the Dead Sea, suffering, here's the solutions, let's work on it. יש פתגם שאומר שאם אתה רוצה להגיע מהר, לך לבד. אם אתה רוצה להגיע רחוק, לך עם חברים. אני בן 61, אני לא פוליטיקאי, אני איש מים. And now look at it. That's why we need to save it. אנחנו לא נצליח לשנות שום דבר מהמצב. זה מדיניות ממשלתית. I saw the battle. The bullet came from here, you know. أهم إشي إنك ترفع علم فلسطين في البحر الميت وتقول هذا إلنا وإلنا فيه حق It's the Middle East, too much politics. But environment cannot wait for politicians. One day, people will recount a story to their children, beginning with Once upon a time, there were these people who stood up for a sea, swam across it, and by doing so, they saved it. יוסוף, בחיים לא היה ככה בים הזה. אני איתך עד הסוף, על חיים ועל המוות.